Ben bir Yakup idim kendi halimde, kendi halimde, kendi halimde. Ben bir Yakup idim kendi halimde, kendi halimde, kendi halimde. Mevlam'ın ismi var idi dilimde Allah dilimde Mevla dilimde Allah dilimde Mevlam'ın ismi var idi dilimde Mevla dilimde Allah dilimde Kaybettim ya sıfat Kenan ilinde Kaybettim Yusuf'u Kenan elinde Kenan elinde Kenan elinde Ağlar Yakub ağlar ağlar Yusuf'um diye Gitti de gelmedi vah yavrum diye evladım diye Ağlar Yakup ağlar ağlar Yusuf'um diye Gitti de gelmedi vah yavrum diye Akardı Yakup'un gözünün yaşı Gözünün yaşı, gözünün yaşı Akar akşam Yusuf kuyuya attı kardeşim, attı kardeşim, attı kardeşim. Yusuf kuyuya attı kardeşi, attı kardeşi, attı kardeşi. Ağlar Yakub ağlar Gitti de gelmedi ah yavrum diye evladım diye ah yavrum diye Gitti de gelmedi ah yavrum diye evladım diye evladım diye Gitti de gelmedi ah yavrum diye, evladım diye.